मेरे भाई लोग क्या चल आप लोग का होप सो सभी लोग ठीक होंगे तो भाई लोग आज मैं लेके आ चुका आपके लिए भाई स्कॉट का गेम प्ले जो कि हम भाई स्कूल के अपार्टमेंट में भाई लैंड किए थे यहाँ का और यहाँ पे देखो ये हमारे साथ भाई दो बंद भाई उतरते हैं उनको देखो कैसे निपटाते बस अब देखो जस्ट अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब यहाँ पे भाई मैं इसको एक बंदा भाई नॉक कर दिया था तो मेरे को भाई पता था इसके बाद सेकंड बंदा भाई इस भाई रिएक्ट करने के लिए जरूर आएगा तो मैं धीरे भाई होल्ड करते रहता हूँ अभी कोई जैसे भाई बंदा आता तो उसको देखो मैं कैसे निपटाते ये भाई बस दो ही बंदे थे रोड से स्कॉट कर लेते सारे यहाँ पे मेरे को भाई लोग बंदे का हेड भाई दिख रहा था भाई धीरे हम बंदे भाई दोनों किल हो जाते हैं अब बढ़ते हैं भाई आगे गेम तरफ फटाफट अभी तो मेरे को भाई लूट बीट लेते हैं यहाँ पे जितने फटाफट आपको भाई टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे जितना उसको उतने भी भाई लूट के निकलते हैं यहाँ से और मेरे को तुरंत भाई ये बोर्ड भाई दिख जाता है नीचे उतरते हैं अब इसको दिखाऊँ इसका इस बोट के क्रिएट से हम लोग भाई कपड़े उठा लेते बोट के भाई बहुत अच्छे कपड़े लग रहे थे <laughs> तो यहाँ पे भाई लोग हमने अपना सारा पार्ट्स भाई लूट लिया था ऊपर भाई बंदे ने फ्लेयर चलाई थी तो मैं फ्लेयर का वेट कर रहे थे और भाई फ्लेयर चलाए भाई बंदे ना आए तो भाई हो ही नहीं सकते तो भाई फटाफट मेरे भाई टीम भाई ड्रॉप भाई लूट लेते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है कोई बात नहीं लेवल थ्री का लेकिन वेस्ट मिल जाता है अब भाई भाई बंदे आ जाते हैं उनसे को तो मैं कैसे फाइट लेते मतलब देखना अभी हाँ? खेलेगा वो कभी भी बोल भाई ले लो वॉच आउट यहाँ पे भाई लोग भाई जैसे भाई इसको ओपन करते हैं भाई क्या स्प्रे आता है भाई मैं क्या ही बताऊँ और भाई मेरे नाक होते बंदे भाई कर देते हैं पुश तो देखो इन भाई को कैसे निपटाते हम Watch out! गाड़ी आ गया तो यहाँ पे बंदे भाई पूछ तो कर देते लेकिन उनकी भाई गाड़ी भाई अटक जाती बीच में ही और उनको भाई थोड़ा भाई डर भी लग रहा था बिकॉज भाई रेड जोन था ऊपर तो मैं थोड़ा आराम से खेल रहा था लेकिन कोई बात नहीं रेड जोन हट चुका था तो ये बंदा भाई स्मोक स्मोक करने लगता है मेरे को लगता है बंदा भाई घर में भाई पूछ करेगा तो मैं भाई नेट वेट करता हूँ यहाँ पर लेकिन बंदा भाई कुछ कुछ करता नहीं है बंदा जाता है मैं बंदे को रिएक्ट करने के लिए तो देखो भाई क्या होता है आगे नीचे बंदा है वो लोग हैं बाहर अबे बंदा भाई जाता है बंदे को रिवाइव करने के लेकिन भाई स्प्रे मारते भाई सब लोग मिलके तो भाई बंदा वापस में मार देता है I'm तो बंदा भाई सेकंड टाइम वापस बैठ ट्राई करता है बंदे थे लेकिन हम भाई सेकंड टाइम भाई छोड़ने वाले थे नहीं तो भाई इसलिए पर नॉक कर दिया बंदे को तो भाई लोग नीचे वाला बंदा तो भाई भग के निकल भाई चल जाता है बिकॉज भाई वही अकेला बचा था उस भाई सारे भाई दोनों बंदे सामने नॉक थे तो उसका वही ऑप्शन था भाई एक तो फाइट ले या फिर अपने बंदे को रिवाइव करे तो बंदा भाई फटाफट भग के लेके भाई जाते हैं इसको रिवाइव करने के लिए तो देखो भाई इसको क्वेश्चन तो निपटाते आखिरी बंदे को पीछे दिखा था भी मेरे को मार्क द लोकेशन यहाँ पे भाई ये बंदा भाई जिस स्पीड से आता है उसी स्पीड से वापस लॉबी भेज देते हैं लेकिन भी ध्यान देना ये टीम भाई ऑलरेडी हुई नहीं अभी से एक और बंदा बचा हुआ है तो देखो भाई वो बंदा बस देखो क्या ही स्कैम करते हैं बस अब देखो भाई बिल्कुल मारे तो यहाँ पे भाई लोग हमारी भाई एमओ भाई पूरी खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट सभी लोग की तुम लोग भाई जाते भाई जो स्कॉट को पीछे भाई मारा था हम लोग सोच रहे थे उसको जाए लूटने के लिए लेकिन भाई तभी देखो क्या होता है यहाँ पे मेरे पास भाई लोग जैसे मैंने बोला था भाई वो टीम अभी भाई ऑलरेड हुई नहीं थी उसका लास्ट बंदा भाई इधर कोई क्या ही भाई कैम कर रहा था उसने पूरा हमारे एक टीम के ऊपर भाई नॉक एंड फिनिश कर दिया तो भाई क्या ही बात है तो उसके बाद देखो हम पूरा भाई अपार्टमेंट पूरा खाली करके भाई सीधा आ जाते भाई नो के ब्रिज की तरफ यहाँ पर भाई फाइट हो रही थी तो आराम से यहाँ पे भाई मैं एक बंदा स्प्रिट है लेकिन बंदा भाई तो हल्का फुल्का डैमेज होता है भाई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बंदे को और भाई जिस साथ भाई फायरिंग की तो मैं समझ जाता है भाई दो से भाई ज़्यादा स्कॉड यहाँ पे टोटल तो भाई पूरे तीन स्कॉड थे हम लोग को मिला के भाई फटाफट में भाई कॉर में आ जाते हैं और ये बंदा अपने बंदे भाई नॉक कर देता है तो सुबह में आपस भाई डैमेज देते लेकिन बंदा भाई कॉर में चले जाते हैं तो यहाँ पे हम फटाफट हाँ। बंदे करते हुए यहाँ पे रुक जाता ना मैं जाता है यहाँ भाई लोग अपने टीममेट को बोलते हो कि आप तुम भाई गाड़ी निकालो अच्छा। बंदा भाई जरूर पिक करेगा भाई वैसे ही होता है सेम और जैसे बंदा पिक करता है उसको हम भाई इजी किल कर देते हैं और हम भी भाई फटाफट निकलते हैं जोन की तरफ हाँ इधर है तो यहाँ पे भाई डासे अपने भाई थोड़ी बहुत डैमेज भी थी और उसको भाई फ्यूल भी कम था तो अपने मैं एक टीम भाई बोलता भाई तो उतर भाई तू गाड़ी होगा वो धीरे से लेके आ जा तभी तो भाई क्या स्कैम होता है पीछे हमारे भाई एक और स्कॉट रहती है जो मेरी टीम मेट पर भाई नॉक एंड फिनिश मतलब भाई गाड़ी मैं उड़ा देता है ठीक है अब मैं कहा भाई एक बंदा स्पॉट हो जाता है लेकिन उसमें अच्छा खासा डैमेज देता हूँ लेकिन बंदा भाई मेरे को दोबारा पीक ही नहीं देते हैं ओ सामने था भाग गया पहले और यहाँ पे नीचे साइड पे हालांकि फाइट चल रही थी यहाँ पे अब भाई नीचे वाले स्कॉट के तो मैं एक टीम पे नॉक कर देता हूँ तो यहाँ पे तो अपना बंदा हो जाता है तो इसको फटाफट अपन भाई इसको वेब करते हैं और भाई मेरे बंदे के पास भाई ए डब्ल्यू तो भाई उससे मैं मांग लेता हूँ तो यहाँ पे भाई लोग मैं नीचे वाले बंदे भाई स्पॉट करता हूँ लेकिन भाई कोई बंदा स्पॉट होता नहीं ये सब भाई कवर में थे यहाँ पे लेकिन भाई अचानक से कोई सामने की तरफ भाई कार रेंट भाई पड़ता फटता है यहाँ पे तो उन्हें पहले फटाफट भाई हिल करेंगे उसके बाद दिखते सामने वाले को तो भाई वो वाला बंदे तो भाई जब तक तो भाई हम हिल विल करके भाई देखे तब तक भाई ये वाला बंदे ने उनको भाई क्लियर कर दिया था तो मेरा टीमेट बोलता भाई इस साइड बंदे तो भाई मैं चला था उस साइड तो वहाँ पे मैं एक बंदे भाई एक कॉम का फटका देता हूँ उस पर बॉडी शॉट लगता है और भाई ये बंदे भाई हो चुके पूरा ऑल क्लियर तो भाई बारिश ही नहीं वाला बंदा भाई अच्छा खासा भाई डैमेज देता है लेकिन हम इसको हम भाई रिटर्न गिफ्ट जरूर करते हैं उसको भाई एक काम का फटका इसको अबे इसका टीम भाई नीचे में ओपन पर क्रूरस से मार रहा था लेकिन ये बंदे आए थे मैं अभी भी अच्छा से बचे हुए थे उन्हीं को मार रहा था उस तरफ सामने पिक करके तो उसको मैं एक प्यारा सा हेडशॉट देके खत्म कर तो भाई जोन में आ रहे थे इनको भाई एक और बंदे पर मैं डाउन करता हूं बैरल से पूरा भाई फिनिश भी कर देंगे अब मेरे को फायरिंग का देखिए मैं पीछे भाई आके भाई दिखने को पिछला बंदा कहाँ पे बहुत पेड़ पर रहता है लेकिन मैं तुरंत भाई निकल चुका था यहाँ से Marked a location. बंदा पास में आ गया बाजू वाले घर में तो भाई यहाँ पे भाई हम पे भाई दो बंदे रश कर देते हैं यहाँ पे तो इनको देखो मैं कैसे निपटाते टॉम टॉम कहाँ पे यार इस तरह खिड़की के सामने हाँ ये खिड़की आला आला वेट वेट ये जो सामने खिड़की उधर से बंदे भागे तो यहाँ पे भाई मैं बुश बिश कर रहा था और मेरा बंदा भाई मॉलिश भाई नॉक हो जाता है तो उसको मैं फटाफट वेब करेंगे मगर जिससे भाई डाउट था बंदे भाई तुरंत भाई नॉक होते हुए बंदे पुश कर देंगे लेकिन बंदे भाई थोड़ा टाइम लेट पुश करते हैं जिससे भाई मेरा बंदा रैप हो जाता है और आपको ना भाई चुपचाप भाई पीछा के भाई शांति में बढ़ जाते हैं यहाँ पे भाई लोग जोन भाई स्टार्ट हो चुका था और भाई लोग बता रहा भाई ये हेडशॉट आपको कैसे लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना ओपी यार एक्सीलेंट वर्क तो यहाँ पे मेरा बंदा भाई नॉक इन फिनिश हो चुका था भाई जोन से अभी भाई लोग अगर भाई ध्यान से दिखा रहोगे तो भाई बाजू भाई एक बंदा भाई जस्ट खड़ा था जिसको भाई मैं देखा नहीं था रियली मेरे को भाई वीडियो एडिट करते समय मेरे अब हाँ, भाई मेरे को भाई छोड़ के बचे थे पूरे भाई लास्ट तीन बंदे जो तीनों भाई एक ही टीम के बंदे थे तो मेरे को भाई कमेंट के भाई जरूर बताना क्या मैं वन वी थ्री करके भाई यहाँ पे चिकन निकाल सकता हूँ या फिर नहीं निकाल सकता हूँ तो यहाँ पे ये बंदे भाई आ रहे थे तो मस्त भाई गाड़ी उड़ी लेके जिसको भाई इतनी भाई डैमेज देते कि भाई कोई भी बंदा भाई नॉक नहीं होता है और हाँ भाई लोग भाई थोड़ा सा भाई पैनिक हो जाता है बस देखना भाई बंदे भाई आगे पीछे मेरे आ जाते तो भाई थोड़ा सिचुएशन थोड़ा ख़राब हो जाता है यहाँ पे भाई मैं एक बंदा भाई नॉक कर देते लेकिन मेरे को सेकंड में भाई किल कर देते कोई बात नहीं अपन भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय